Kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Müğənni Şəbnəm Tovuzlunun uzun müddətdir münasibətdə olduğu Həzi Ramilin ilk evliliyindən olan oğlunun görüntüsü yayılıb. Oxu24.com Şərq Aza istinadən xəbər verir ki, İlkin adlı gənc atası ilə görüntülərini TikTokda paylaşıb. İzləyicilər onun atasının Şəbnəm Tovuzlunun oğlunun atası Hacı Ramil olduğunu görərək Şəbnəm Tovuzlunun həyat yoldaşıdır kimi şərhlər yazıb. İlkin isə bu rəylərə etiraz edərək əri deyil deyə bildirib. Həmçinin Tovuzlunun ünvanına təhqiramiz ifadələr səsləndirib. Bir müddət sonra isə o bu paylaşımı silib.